салам Дос эмне маанайың жокко эмне маселе болуп атабы эй ооба жардам керекпи рахмат дос мен тиги могу жакта бир үйлөрдө жашайм анан бүгүн эртең менен кокустан эле командировкадан келип калып атпаймынбы келип эле үйгө кирип эле шкафтардын ичин ачсам жок сразу спальняға кіріп тұрып астын қарасам аның астында деле ештеңе жоқ точно балконда болса керек деп балконға шықсам балконда да жоқ ашханаға кірдім жоқ бүт үйді тұтып шықтым жоқ еш жерде қармағанға жетіспей қалмадым ба жаман іш болды міне келіншегің жаман іш қылып ғой жоқ дос мен үйлене элекмин аялым жоқ жок үйүмдү урлар тоноп кетиптир эчтеке калтырбай бүткөнүн уурап кетіп жаман болды жаман болып тұр да көп азыр мир без границ россияда иштеп жүргөн мекендештер үшін ыңгайлуу приложение